Wir haben fünf Finger an jeder Hand, also zehn Finger insgesamt. Das heißt, für jedes Gebot ein Finger als Eselsbrücke. Und deshalb gibt es nur zehn Gebote. Da bleibt noch genug Freiheit für uns. Das ist genial. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.